Salut, moi c'est Oriane, euh, la nouvelle, je suis la nouvelle lectrice euh, de français à l'UFPA. Si vous voulez venir pratiquer votre français et puis découvrir un peu de nouveaux aspects euh, culturels sur la France et la francophonie, vous pouvez venir à mon atelier de conversation tous les mercredis de 15h à 16h30 et de 16h30 à 18h. Je vous attends